a life here for me in a box I redefine any definition you got I am a tiger, I'm making steps to the top The things I've been put up, you just gotta hand me the rock Take a seat, you cannot stand it All I know the flow harder than a scotch bunny Don't try studying me, you cannot manage This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे रोज हारते हैं ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Yeah, yeah, you better listen. I'm bringing heat your. Peace. उठ्ने बित्तिकै केही छैन नयाँ भोलिको दिन छ कि म व्यवहारिक भइसके दिने म यहाँ सोसाइटीले गर्दा नै बाँटेको म सपना ठुलो गर्नु छ केही घरमै बसी होला मातेको म पैसा भन्दा पनि खुसी खुसी राख्छु त्यही भएर घरबाटै बाँटेको म पटापट टाढो मुठी मुस्की जिन्दगी धेरै नै छ रिस्की ठुलो हुँदैछौँ हामी दिनदिने जति ठुलो भयो त्यति बढ्न थाल्यो खिचकिच आगा चार परिस्थिति बिच बिच ताने कतै बढाउन नि हुन थाल्यो के नै अप्ठ्यारो पनि हिचकिच सबै कुरा ठिक छ यसरी नै बिच छ भनेर सोचेको चिज लाइक भनेको चिज हो तल न माथि न बिचको सब कुरा खोलेर झर्केर बोलेर काममा नै छैन यहाँ रिसको कमीको उज्यालो चिजको आवश्यक भइसक्यो बिस ब्रो पागलले पागलको दुनियाँमा हेर यो माया र ममता नै बिस नयाँ नयाँ सोच्ने केही गर्ने आस ज्ञानको खोज म छु मेरो ध्यानमा म हुन्छौ कि खाली नहोस् मेरो